¿Cuál es tu recuerdo más feliz? ¿Cuál es esa persona que has llorado y quisieras tener a tu lado? Y te he apoyado, que te ha dado un amor incondicional. Esa historia, esa historia, ese tema, esa canción, esa canción la con mi abuela, con mi abuela. Ya no está conmigo, está conmigo, pero me guía, para seguir luchando, para seguir luchando. Ah, ah. mi abuela es sincera, mi fiel compañera Me apoya más que cualquiera, me cuidaba, me encantaba Se preocupaba, la admiro Siempre estuvo conmigo, era su niño consentido Nunca olvido todo ese cariño Te prometí seguir mi corazón mi razón de seguir luchando Si pudiera cambiar de lugar por ti lo haría sin pensar, sin dudar Y ahora que no estás extraño mi Corazón sigue recordando los días que estuviste a mi lado Quisiera tener una segunda oportunidad para decirte gracias por todo lo que has dado Mucha felicidad, un amor incondicional, he llorado Quisiera volver al pasado, abrazarte, contarte todo lo que me ha pasado Mirarte, apreciarte, que guíes mi camino, que me proteja de todo mal y peligro. peligro.